yi yoon wi ngeen gis moo jëm ci dëkk bii di wóocu turu Pout Dagné Pout Dagné nag mbokk yi mi ngi nekk ci région wu Thiès kaay commune Notto Diobass Pout Dagné nag mbokk yi di dëkk boo xam ni la fa yeewoo li ëpp ci ñoom ay séeréer lañu Pout Dagné ci wàllum diine ji am na ay chrétien am na ay musulman waaye itam am na ay ceddo yu fa yeewoo di dëkk boo xam ni ca ñoom maam ba jamono yi ñu toll ñoom li ñuy dund mooy aada ak cosaan dëkk bi nag coow lu fa am te coow li li ko waral du leen ndax ne ay géwal nañu fa nekk waaye itam am na ay géer ña fay yeewoo te du ñuy géwal xaajaluñ benn yoon géwal yi ci seen biir ñuy suul seen ay néew ci suufus dëkk bi ndax nee ñu loolu day delloo ginnaaw dëkk bi day waral dëkk bi du am naataange looluy waral sabab ca ñoom maam ba 1961 géwal ya fa masa làqu yépp ci ay guy lañ leen daan dugal ba ñu demee ba ñoom géwal yi way fippu ci loolu ni faw ilaa bu daa dañuy suul seen ay néew ci leen leen jëlal ab tool bu sori lool daanaka def 7 kilomètres mbir mu ni mel na coow lu 2019 ña ñu fay woowee géwél yéeg wàcc jaar fu ne waaye taxul ba tey ñu suur ci biir dëkk bi aljuma le 25 décembre bii nu génn am beneen maire bu fa wàcc liggéey waa dëkk ba lankati ba kandaar ni leen kenn du fi suul géwél ay mbokkam taxaw temm ci ni faaw ci biir dëkk bi lañu koy suul loola jur fa coow lu rëy ñoom ba ñuy mukkee dem dem dem dem fële bi ñu fay kii tabu ñoo dem dama leen noonu man armée du ma ci wutal ci kayit jaru ko man fii laa teg ci biir teg am kayit kenn ku ci ne sa tool ngay tuur bés may wut kayit mooy bés may am ku ma war a suul ma di ko suul sama tool ñu ne ma doog fa suul dinaa ko fa suul auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la wax ne rek li xew ci dëkk bi fii rek la xewee ñun fii lañu dëkk suñu maam fii la dëkk suñu papa fii lañu juddoo waaye dëkk bi dafa am àll bu ne fële foofu lañ doon rob bu njëkk ndax comme li amoon rek ñu ne woon géwél kenn du fi géen ña nekk ndax day umaate ku gaañu ci dëkk bi ñu ko ba na def na 7 kilomètres wala mu ëpp ko buñ fa robee nit dañuy xëy suba teel dem suuliwaat ko ndax waa dëkk bi dinañ jóg ci dem suli ji ko am lu ñuy def ci moom duñu xam luñ ciy def lan la ñu dem ba paye dé ba jeex suñu mag bu goor bi fi nekk suñu do bi ñuy seddo tool yi mu jox ñu benn toolam ne ñu mën naa leen jox ngeen def ko armel ñu def ko armel léegi nag ñu ne ku gaañoote fii ñi ñu denc ko fii nii ndax dafa ñu daal di dem noto, waye ko fa wax ko sous préfet mu ne dinañu utal ay papier depuis boobu utuñu papier 2000 2019 amna na suñu benn yaay bu gaañu bi mu gaañoo ñu ne dañ koy rob ñu ne duñ ko fi rob indi coow indi coow depuis boobu ñu mujjee bàyyi rob ko feenee ñu ne dinañ ko lijjanti lijjanti wuñ ko ba tey tey jii encore suñu benn yaay gaañu ñu ne dañ koy robi fii ñu ne duñ ko rob léegi sous préfet ñëw na fi démb ci guddi gi lañ ko naroon a rob ñu ne duñ ko rob fii nii sous préfet ne bàyyi leen ñu ba suba may leen ñu ba suba ci 9h dinañ ñëw ñu xey toog fi toog fi ba midi xanaa une heure mooy dañuy doog a ñëw àndaat ak waa ba xamal ñu ne buñ bu leen ko fi rob dem leen ko robbi ko feenee ba ba ba kii yi passé ba élection yi passé suñu yaay ji dañ koy galaase di xaar di xaar élection wala lan la xaar Macky Sall bëgg mu dégg mu xamal ñu ne ñun bu amul droit ñu sul ko Sénégal na ñaan na ñaan Adama Baro Gambi mu lotre sel ñu gambi fo xamanteni gewel yi mën nañ fa ñibi ñu di leen suul parce que ñun mënuñu fee dëkk ñun ñaanul leen tool ñaanul leen dara dañoo toog nekk ak suñu ngor ànd ak suñu teranga di liggéey di ñëw xale yi ne ci biir kër gi jotawuñu ak ñoom leen ku seeni oto lañu yor ku nit ko ku romb nit nuyu ko waaye mënuñ ñoo bëgg mënu ñoo def leen ñun nag dañoo sonn ci ñoom maire baa depuis ci 4 la mu ngi ñu ñu ne kenn fi rob police ñew na and ak ñom sous préfet ñew na and ak ñom li ban dekk lañu nek lañu bëgg xam li na ngeen ko tassaré mu dem fepp ba aduna bi yépp yek ko bu fekente ne gewel amuñu ko amul droit ñu sul ko sénégal rek nañu wax buñu waxé buñu adama baro ebc dinañu genn sénégal dem gambi wassalam wa man la amadou ko amadou diouf waaw man la doom domam la sama sama sama yaay mom mo wacc liggéey ni mais xamal li dafa neexul li pour nga tok di ci wax ci biir ni neexul neexul xam nga comme manam problème bi amna ni taxama ñu buñu feppo depp ak and ak ñi def naka sudul nonu yow da ngay dañ lay toñ nga mujjé toñ nit noonu lay mujjé doon te loolu dafa neexut mais gendarme yi ñew fi depuis dem ba légui mo motax tax ñu def li ñu bëgg ñun mais bu ñu mayon touti ak di nga ñun rek ñun li ñu bëgg dañ ko am mais ñu nak mënu ñu wax dara ndax xam rek manam nu fa démé la mais am li defee yak depuis 2019 ba légui li mu fi am jéemuñ ci wax jéemuñ ci def depuis sous préfet fi nekkon bo waxe mu nan apparé apparé apparé bu amul app ken xamul kañ lay paré ki fi ñew ni gis nga ñewat na fi ni apparé légui li nak dañu bëgg xol ba xam dañ ñam lii fan lay yem xeyna président bu jotté dina ci am lu mu ci wax wala ñam yo ci wara wax buñ jotté wax ci ñun ñu leen déglu nak mbir mi nak ciow li bari won na lool ñi ni fi la ñi ni du fi yoon sax yebalon na fa ay ndawam ngir rek bañ jeye da di juddoo ci ciow li le ndax ñi nga xamni ni lañuy la gi won dañu ngoy fi ñu ngoy dëgër ci ni faaw dinañ sul mer bi ci biir dekk bi ña faré ca geneen wet ga ni leen du ci dal ciowul bi de yékati ne kàndu gisul fenn fu yalla wax julit ak julit duñu bokkay ya wa affaire bi oh, yagne yagul problème bi mo fi amone 2019 mo répété wat tay bo ñëwé bay dugg Thiès man li gëna jaaxal bo ñëwé bay dugg Thiès chrétiens yi ak musulmans yi ñoo bokk ben armeel ben mur mo dox sen digënde kon léegi fekkee armeelu julit ak julit mënu mënuñoo ba bok man xamatuma ci dara yaa ngi dégg lii nag fi mu toll la amone ci atum jamm ya moom moo ñëwaat ba tey rek moom moo ñëwaat fi ba tey ma gëm nag ñu ne ay jull dañ ba paré ñu ne fi dañ fiy suul géwél fi dañ fiy suul géer waaw señ bi waxu ko fenn man gisuma ko fenn fuñ ko wax fu ko wax ci alcorane waaw loolu nak mom mo xew fi tay wasalaam dekk noy aji dem gi ak ay njabootam mujju ñu am ben yoon lu leen neex ndax dañoo mujj jël aji dem bii di maire bi faatu yóbbu ko ci ab dëkk cosaanam ngir denc ko fa yooyu la dogal nak mi ngi bàyyi koo ci kilifay diine ya fa nekkoon ak kilifay aada ya fa nekkoon ci kanamu chef de village bi ak préfet ci naka noonu la ñu jotaay bi ni waa dëkk ba nañu bàyyi ba génn ci élection locale yi sooga lori problème bu ni mel loolu nag jur amu ak tiis ci njabootu aji dem gi di amadou diouf di doom ci aji dem gi yëkkati na ay kàddu naqar lu mbir mu ni mel bëgg ñu lay siyaar lu di la ma saw comme ni nga ko expliqué affaire yi moom man maa ngi tudd Amadou Diouf man la sama mère wàcc liggéey waaw gars yi moom dañoo sonn fu mu ne nii dañoo sonn boo tax na fu mu toll nii sa wax ci dañ cee dañ cee taayate fu mu toll nii ndax lii nii booy xool 2019 la fi nekkoon la la fi njëkk a am 2019 bu mu fi amee it gendarme sous préfet moo fi ànd ak gendarme ay commandant yi ñoom ñëpp ñëw bu fi ñëwee dañu lii bu soobee la du mat weer ñu régler problème bi du mat weer la wax du mat weer ba affaire bi presque am na at ak wala ñaari at ba keneen décédé waat fii bu mu décédé waatee fi encore ñun duñu wo kenn ñun dañuy jóge jog jog fuñu am manam moy nekk suñu cimetière fa lañuy jubal tout droit pour war dañ di fof mais buñu démé gas ba paré ba wara def dañ de quoi buñ ko gasé ba pare ba wara a euh, ko kër gi pour wara yobu yóbbu ñom ñoy woté ñom ci bopam ñom ñoy woté fee ne ci police gendarmerie woté fa né leen gaay ñu ngi indi fi problème ñu ngi fi xëy te haram dara amu ci ñom ñu jël seen wogi bu ko défé defee gendarmerie daw ñëw nak bu dawé ñëw balaa ñu dem ñu ci seen yet yi seen jattaaw <clears throat> bu ko defé police gis loolu gendarmerie gis loolu titit woot ay commande ak sous préfet sous préfet ñew da ñun xex taxu ñoo jog nit ku dé wacc liggéey ba nga ko dëj loolu jarul xex jarul xuru ñom ñi ku ci wacc liggéey ci ñom kenn kenn du ci wax dara dañuy bëgg yëk yëkkat di yëk fu leen né ñom ñu dem suut ñuy and ak ñom sax ñun ñi mais ñun ku wacc ñun liggéey lay lay seytani ay da ngay géwél ngaag géwélan lay dekkal ila yo fi ni ana ana ana ana ko fi nek dindu te mu doon doomu aadama kom ñëpp te yalla bu ñu bi ñëpp da ci gën te mëno gëm lool mëno dund lool ñi dal saway mu ngi ni commandant bu fi ñewé and ak ñom sous préfet bu ñewé and ak ñoom jéemuñ ci dox lu dul tank tànk jaamu da loxuñ ci dara ñom da bu ñewé dañ ñëw nañ ko régler nañ ko régler dem légui nag mu ngi nyom ñom dal fek manam de yalla mo mom birum te di ko ni ko neexee mu ngi non kuñ ci jappalé baax na kuñ jàppale ñom ni yalla ko dogalé non rek euh, waaw mom motax ñu bañ ñu suul fi dana ñi ni manam do and mom di len defal affaire ay affaire dundu saayir la yoy non ta yoy gi ñi defatuñ ko ñi dundu yalla mo len taxay jog baye fall bi mo len taxay jog waaw fu kurel am gaaya nga fofu fi ni kër gi fi sax dañ fi sikar bu ñu daan sikar fi dañ ñu sané xeer fi bu ñu daan sikar fi dañ ñu sané fi xeer mais kenn mosu len régler duñ len wax dara légui ñun nak xam nga comme suñu mbokk ñu téy fi tay ak problème ñu amé fi ak population ñu bari fi tay bo so ngante ñom fi ñun ñu répondre dañ narona gañ fi lo tax sax dañ mëna ñëw fi nan day jout jam bo de jam kay ni ngi tax jam man tam kay da ngay gis ku togn ku togn kay mom ngay dem nga tek ci yoon mais bo lay ko xamni mo togn mom nga togn ba de nga diko gën xaral lolu sa way amul doyna war ba doy war waaw dañu ni manam fi ni manam tay ji ñom euh ñom fi ni dal manam fi dal ci deug waru ñu fi am dara dal ci duñ seen gis gis waaw fi dal waru ñu fi am ben gis am ben ben ben ben do am manam tay ji suñu bëgg war nañ ko am lepp lu ñu am dal mëna ñu ko xañ dal ñu ngi ci deuk sax jour waaw dañu ñoo fi nek ak ñom fi fi lañ juddoo ak ñom fi lañ yaroo ak ñoom am ay carte d'identité ay carte d'identité comme ñep di voter comme ñep légui kon ñom ñu war fi am seen ak gelef ñu nonu ñu fi am suñu ak gelef lool pour lan la dañu xeb geew li xeeb dañu leen di bëgg ñu am dara lepp loo am lu baax fi dal bu sañon dal ñom lay yem du ñem ci yow waaw te ñun lijjantawuñ leen ñun dañu ne fi di liggéey di wacc ñu dugg suñu kër yi demuñu fenn lu ñu am dal bokk ak suñu wa suñu njaboot lool lañ fi doon xeexuñu kenn wuñ kenn lu bon ñun nak ay bay fan lañ ay sey ibrahima mo lañu suñu sëriñ ibrahima lañu sey señ touba lañu yaakar ak suñu sëriñ ci loolu lañu dund dunduñu ci leneen lepp lo xamne ne seytaan la dañ koy moytu lepp lo xamne ne saayar la bëgguñu ñun daal islam mo ñu ñor dund yalla mo ñu ñor ñoom nak lu ñu bëgg seytaan nañ jël yelo ñun doyal nañ sëkk seytaan ne bëgguñu ko soxla wuñ ko toppuñu ko ñom ñu ko bëgg nak yeen ko nañ jël mu ngi non luñ ci man nak acca tool bi ñun ñoko mom ñun ñi tool bi ñun ñi ñoko mom waaw tool bi ñun ñoko mom da nañ ñu tool bi comme ñun autorisation ay ay ay cimetière amuñu guñu kayit bañ ñu faasu dañu xaar ñu am autorisation dañu seen armée yaangi amuñu autorisation suñu suñu chef de village ñun suñu jim bopam sax ñoo dañ doon fiñ doon sul bu ñëk mom bu mu dem ba gis dañ fay sulli ci la dem jël ay seen armée yu bokk seen wetu kër fa la sul papam légui ñun ñu jël ñu ni kon fek demé na soor nañ dañ jël indi fi suñu wetu kër dañ fi comme na muy dencé mom amul kayit bëgg la wut lo kayit ñun chef de village chef de village mo gëna doon défiant di mom mi ji nekkon ak ñun am ay am ay armée dënd ak ñun jéki jekki jël armée dënd ko yobbu ko kërëm ñun ñu bëgg jël suñu yesu bëgg ko yobbu suñu wetu kër mu ne dafa amé do dafa amé tama mu ngi no yeey ci yabi wu ci buñ ko ko laaje dem commanda bu mu ko laaje dem dama ne pat waxu ci motax mané ki ne ko suñu chef de village chef de côté la ndax andut ak ñun luñu bëgg bëgg ko duñu laaj suñu dara lepp lu ñuy wax mom lañ wax lu ñu lay waxul waxuko ko ñun dal luñu bëgg mom dum doxu ci lepp lo xamne suñu defet dal moko taxa jog buñ ci na am defet dal mom moko taxa jog waye jemu ci yey jemu ci lepp lu ci jur jamit bëgg ko mom dal ay la ci bëgg rek ay ñen dal lañu am ay rek loolu la bëgg lé koku non nak nokoy défé chef de village koku liñ koy défé chef dal dal moma jaaxal li dal jamar fi ne li dal mo fi ne waaw gouvernement bi dal mu ngi non lu ci mëna def def ko waaw njëkkoon na fi am 2019 benn maire na fi wàcc liggéey mooy ba gaay ñew fi yoy affaire affaire yoy no affaire souli ni ay gi geewel lañu war ay baye fal gene yoy dool ci dool la lañu dox ak ñun waaw legi bob ba legi nak kenn yeyu ci kenn yabu ci kenn doxu ci ñu leen di deglu bob ba legi bo ñu leen appare appare appare dal lañ ko jappo sous préfet bi nekkon gaay dañ ko euh dañ ko jëlé fi indi fi kenen ko bes koku mu fi ñewé dembu koku néna euh koku no néna def yi doog ñoma 5 mois la fi amagum gis na kayit yi mais dafa ñu dox ci wax ci yoy lan lay wax wax même dem bitiki fi ni sax defa nga ñew ni duñ la jaay bitiki fi am nga lolou yoon kat bi ñu sikar ni bi neexu leen da seigne sal touré leen jëkaw fi seigne sal touré ne leen sin tuba ne kep kuy wax la ilaha illallah bu ko nono seigne sal touré mo ñëk ñew ji dëkk bi ne seigne touba ne na kep kuy wax la ilaha illallah bu ko nono ñu ñom nak ay sabar lañu xam ak ay ndënd ñom mom lañu xam ñom ay caaxaan rek lañu xam ñom ay dundu sayer ñun nak sak guddaj mu ñu jëkkat suñu sikar fi batu la ilaha illallah mo fi rek bay 23h super bi ne nekkon loolu lañu joxon duration bu ngeen di sikar bu 23h ngeen arrêté duñ ko yegale bu ñu yékaté 8h bala 22h ñu paré tëdd xam kon koku tooñul ken xam kon koku dégg na ndigal yaa ngi dund loo xam dérangé woo ci ken heure bi la jox du yegg sax nga arrêté koku tooñul ken señ bi yeen ñom kay ñoy joggé fé di tooñ nit ñi ñi nag dañoo muñ ñu muñ ñu muñ ñu sës fu dé ñom ñom yàlla nak nañu taw ay xéer secret bokoy muñu da am fu muy sës yow mi koy muñu lo da nga wara xol man ba xam ki muñu kayam fi la yem nak nga jappale ko ci lu muy ci lu muy xex ndax ñun ñep ay musulman lañ ñun ñep ay nit lañ te yalla ne li mu bind ci aduna bi yep nit ci gën koku bo jëndiko tutal nak señ bi yo xam yow li nga bëgg nit kon day mag mala nit yemu tak dara nit ay nit doomu aadama mooy pee mooy lépp moo moom lépp kon nag bu dem ba sa morom doomu aadama di la xañ dara ci kaw suuf te yene ci bokk yem ci kaw suuf si suuf si li nga ci am matul sa 2 mètres ñun ñep ku ci am li nga am ci suuf ci li la ci wara denc matul sa 2 mètres bu dem mat na 80 vingt kon nak bo dem ba diko nan ya ko mo diko xagn sa doomu adam fa romu doomu adam ah jeelal wa yalla da xam nga mom li nga mom yow dina la ko jox de ya xam nak wallahi bu den dina la jox li nga am de waye nak boba day fek nga liggey ko te lu way liggey nak mom ngay jël lu way liggey lu ne mom la lay fay motax nañ gor gorlu ñi top lu leen ci dara meru leen ci dara dañu xam ni ñi xamuñu xamuñu seeni borom xamuñ seeni morom bu ñu xamoon seeni borom xam seeni morom duñu doxale ni ndax ko xam yalla da ngay wóotoo murit surtout ma muridullahi ko yag ci yalla yeg ci boromam lu togn bu la togn ci da nga wara muñ motax ñu ñuy togn dañuy muñ ay nga xamni yalla moñu ko jaglel ñu dekk ko ñu muñoo ko yàlla ñu jag euh, jox suñu borom rek na xamni mbir wepp mom la moom mooy jégalewaate mooy jëlelewaate ñom ñam dañu dugg ci lu ñu xamul nak ñu ngi ñu ngi tooñ ñun ban lan leen lepp lu ñu wara buñ ko ci amé ñu jël ñu ko ci waji doxale ñu am ni non la ñu xamni ne ñun Sénégal fi amul loi doxaluñ ci loi fi boo xam ne bu ñëw fi dañ naan ndax fi ñi buñ fi ñëw tay ji sous préfet buñ fi ñëwee ak préfet bi ak commanda da waron laaj ñan nan la dem ñu expliquer ko ye eh, jëgël ngeen dem denc fe yeen nak ki deug way fek defu ñu lool dañu def lu leen ne ñu bayila ñu deglu leen ñom nan leen deglu rek ñu ko doxale ñom ñu nangul leen ko nonu yalla ci la def jaamu rek ñom mbokk yi ñuy teewlu lii mooy li nga xam ni moom moo xewoon ca pour dang ne ña fa ne te duñu ay géwal lànk nañu ba kandaar ni duñu suul géwal ci biir dëkk bi coow lu nu mel yàgg fa lool ba nëga ni géwal ya ne ñu ngi koy daj ngir dafa mën a denc seeni néew waaye antuwul ndax gis ngeen maire bi dañu ko mujj yóbbu ca dëkkub ca sànnam ña fare ca geneen wàllaan di ñi lànk ni duñu suul géwal ci biir dëkk bi ñoom sax tàllal nañ leen sinu ay micro waaye nee ñu dund yey dund ci yàbbi ndax autorité yi jël nañu seenub dogal